Vorname Alexa. Wohnort. Sie, sie kommt aus Österreich. Beruf. Sie ist ein, eine Architektin. Alter. Sie ist 25 Jahre alt. Sprachen. Sie spricht Deutsch und Spanisch. Hobbys. Ah ihre, ihre Hobbys sind Kusch, Cook und Scribe. Familienstand. Sie ist Single und keine Kinder. Estern Seihen, Ira Estern Seihen ist Schütze. Haustiere, ihre Haustiere sind eine Katze und zwei Hunde. Sie hat eine Katze und zwei Hunde. Vorname Egun. Vornort. Er lebt in Marseille. Beruf. Er ist ein Anwalt. Alter. Er ist 35 Jahre alt. Er spricht Französisch und Deutsch und spielt Gitarre. Familienstand. Er ist nicht verheiratet. Sternzeichen. Er ist Krebs. Haustiere. Er hat drei Hunde und eine Katze.